đây chuẩn bị ở đây chuẩn bị điểm làm điểm làm chút xí phải là à, ở là điểm hỏi lập chút là muốn mình sẽ chơi là ở chơi 二三 dạ. Happy birthday to

食啦！我哋食蛋糕啦。一啖就食咋？我哋而家攞晒啦，佢未啦，佢嚟啦，得啦！係我哋開唔開嚟玩㗎？开啊，开啊！但係要入电池喎。係喎。

membuat Betul betul betul. Dia bumbu lah, bumbu. Bumbu Saya dah. Hai. Hai. Hala. Oh, si Holo, yeah. 煮好啦，煮好咗啦，跟住之后我哋要落啲乜嘢咧？我哋落啲酱汁落去嘅喎，晴晴，诶，晴晴帮我揸住呢个先，系啦，落落去啊。 我哋攞上碟，加埋炒麵跟埋，呢個唔係太劇啦。係咯。耶耶哎呀！跌曬啦！炒啦食啦，你話妹妹食啊？唔好食緊個波啊！ <laughs> 你擠唔擠落去㗎？擠埋落去都得㗎。再加埋呢個得唔得㗎？變咗個蛋糕啊！ birthday to you. Happy birthday to Cheng Cheng. 아유, happy birthday to you. you. 아, 뭐야? 이, 삼, 철. 이거까지 저희 애가 민다. 예. 소미, 일로, 미, 미, 미. 我来拆米！哇哇！大家快抓呀！米啊米啊！米啦米啦米啦！呀！米啦呀呀呀！哈哈哈哈俾对对对，偷了！对对对！哎，我妹妹那边，我妹妹。没啊！没啊！没件衫啊！冇啊！ này theo cả hai mày cả ách ấy dụ ấy dụ ấy dụ ấy dụ ấy dụ ấy dụ thì kết vướng it.